Suzuki Cancún, febrero 2015. El nuevo Suzuki Sias llegó a Cancún y fue presentado durante un exitoso evento. Los asistentes fueron testigos de cada detalle en diseño y espacio interior que el nuevo Sias 2016 ofrece. Faros de alta refracción, equipamiento premium, triples controles en el volante, una atractiva línea aerodinámica, gran amplitud, la cajuela de mayor valor para la familia encendido con un solo botón, salida trasera de aire acondicionado y un rendimiento de más de 19 kilómetros por litro. Suzuki Sias 2016, una línea deportiva y elegante a un increíble precio. Ven a Suzuki Cancún, conócelo y llévatelo. Suzuki Cancún.